Ahora estoy haciendo un documental sobre los muertos que han bajado históricamente por el río Cauca. Eh, pero sobre todo, digamos, ahí cuestionando un poco mi mirada de, uno que llega por primera vez a ver esos sitios que nadie quiere mirar, pero que llega con una serie de prejuicios. Entonces quiero hacer una, película sobre mis prejuicios, no sobre los muertos. Los prejuicios que uno tiene frente a los muertos. sobre los muertos y sobre esos espacios. Bueno, no, un saludo a la gente de Canal Capital, el espejo nos mandaron a mandar noticias. Ok, bueno, el, eh, bueno, un saludo a Canal Capital, eh, me gustaría que pudieran ver mis películas. Vamos a